Salam bizi izləyən əziz izləyicilər. Bu gün Hüseynova Gülnara xanımla bizim Mas Edici Akademiyanın müəllimi, bir də mən Cəlillah Cəlilazadə həmçinin həmişə sizinlərəm, hər zaman da sizinlə olacam. Bu gün biz aşbazlıq sənətinin bir balaca sirlərindən danışmaq istədik. Hər ölkənin öz mətbəx sirləri var. Bizim də Azərbaycanın öz mətbəx sirri var. Düzdür? Azərbaycan mətbəxliyində Gülnara müəllimə Əsasən insan nəyə riayət eləməlidir ki, bizim yeməklərimiz çox dadlı çıxsın, ona sevgisini bəxş etsin və o görünüşün. Nə ilə fərqlənir dünya mətbəxti, Azərbaycan mətbəxti? Hə. Deməli, Azərbaycan mətbəxi çox gözəl mətbəxtir. Azərbaycan mətbəxi demək olar ki, dünya mətbəxinə bərabərdir. Yəni, Azərbaycan mətbəxi ruhən yaxınlaşmaq lazımdır, yəni milli ruha. Yəni, burada yaşayan yəni, hər bir vətəndaş Azərbaycan mətbəxi bildi ki, nədir? Onun müxtəlif bölgələri var. Qarabağ, məsəl üçün bizim bu subtropik yəni ərazi sayılan Astara, Lənkəran, Baku ərazisi. Qarabağ mətbəxi ümumiyyətlə o qədər gözəl incə mətbəxdir ki, mənim anam tərəf Qarabağlıdır. O qədər gözəl incə bir zövqlə hazırlanan mətbəxdir ki, başqa cür yəni. Onun şovları var, çiləsi var. Yəni belə da danışmağa yer yoxdur. Biz Orada ki hazırlayasan. Hansı yeməklər var məşhur? Bizə hə. izləyənlər görsünlər ki, bu yeməklər bilsələr, Qarabağ mətbəxindən bir 10%, 15% bilmiş olanlar. Aha. Qarabağ mətbəxində çox gözəl yeməklər var deyim ki, şilə deyirlər. Şilə. Aha. E, hətta e, bizə çox tanınmış şilədir ki, hansı ki, əvəliklə, zoğlaqtasıyla pişir, xüsusi zövqlə pişir. Hətta deyim sizə, bu qırmızı lobyalı aş, aşları var ki, onların bayramlarda pişirəndə deyirlər ki, kesop da səpdilir üzərində belə, hə, xırda lobiya da belə qəşəng, yəni onun hazırlayırlar. Yəni o qədər incə mətbəxi var ki onun. Yəni səhər yeməyi var. Çox qeyri ayrı səhər yeməyi var onun. Yəni deyim ki, qaysava deyirlər. Qaysava Qarabağ mətbəxində cürbəcür ərazisində cürbəcür hazırlanır. Bəs Qarabağ mətbəxində necə hazırlanır qaysava? Qaysava nə cür yeməkdir? Onun tarixini danışsam sizə başa olacaq. Qarabağda bu deməli Qazana əsasən qədimdə hamballar üçün adlanırmış. Nə üçün hamballar üçün? Çünki onların demək olar ki, bəli, fiziki enerjiləri çox gidilmiş, yəni çox işləyibmişlər və acılmışlar. Və hambal özünüz bilirsiniz ki, bu ağır yük daşıyan, belə də, hə, hə, də, yəni onlar mütləq umacdır, sonra odur, xaşıldır, yəni Qarabağda xaşıl çox gözəl pişir, oxlu ilə belə daş, belə qarışdırırlar, doşaq Qarabağlar məsəl üçün bu qayısıqan necə, müxtəlif cür arasında. Qarabağda necə arasında? Məsəl üçün deyilsə ki, Zəngilan Füzulu ərazisində adicə bu əlikdir. Əlik, təzə əlik. Qızartlar üstlərində yumurta vururlar. Bəzi ərazilərdə qayısı, yəni bizə Bakılara tanınan qayısı, əlik qurusu. Amma ağrım da mənim anam dərarında onlar əncir mürəbbəsini qızardılar, kəri yaxırlar. 150 yumurta vurulur. Əlbəttə ki, o yeməkdən sonra kim açar ki? Yəni, nə qədər yük götürmək olar, yəni, bax belə. Çox maraqlı mətbəx var oranın. Bir də oranın orada dombalan. Dombalan? Aha, dombalan. Hansı yemək yedir? E, Bizdə ə, e, dünya mətbəxində trüfel. Trüfel, yəni ən məşhur, yəni bir göbələkdir, göbələk növü. Amma dombala orada e, deyəmək olar ki, o əkindir. Yəni deyim ki, xüsusi təşrif olmalıdır. Onu axtarmaq üçün belə çox, yəni biz deyim ki, axtarırlar, yəni onu bir əziyyətlə tapırlar. Yer almasından fərqlidir. Çox ləzzətli bir dadı var. Gəl onda biz e, ə, hə. bir tələbələrimizi tək Qarabağ mətbəxindən öyrətmək üçün neçə zaman var sərf edə bilərik? Bir aya 50%-dən artıq biz öyrədə bilərik. Biz akademiya olaraq bir tələbəyə tək Qarabağ mətbəxi keçmişdən tutmuş indiyənə qədər. E, onu tam qavramaq üçün ərzağın növünü bilməlidir. Məsəl üçün, yumur e, düyüdən ən çox istifadə edilir, uzun düyüdən yox. Yumur yağı, yumur düyü. Yeganə deməli, ərazidir ki, Qarabağ mətbəxi. Doğuya, yəni doğanı sizə deyim, bir cəfər göy qatırlar. Cüybəcü pişirirlər. Astaranlar deliklər pişirirlər, məsəl üçün, samsaq qatırlar. Məsələn, ən axıra yaxın dediklərdə xırda konfuzla doğrayıb tökürlər. Şəki ərazisində kərəmlə bişirirlər. Yəni gözləcə bizdə hə, oyunlar bədbəxtimiz. Fərqlənir. Deməli bizimki bir incə sənətimiz Aha. çox zəngindir. İndi sizə bir dənə bir e, e, nədir, bir Nəsə gözəl bir ərzaq xatırladım. Bizim Azərbaycan mətbəxi dünya mətbəxinə bərabərdir. Siz sual niyə verirsiniz ki, niyə? Niyə? Bir sərgi bilirik, bilək balsamik vinikir. Yəni qara balsamik sirkə. Qara balsamik sirkə Azərbaycanda doşaqla sirkənin qarşılığıdır. Hansı ki Qarabağlılar bunu kağıb atıb yeyirlər. Həmən dadı alırlar yəni. Yəni doşaqla sirkə yarbayarı. Kağını batırıb yeyirlər, həmən dadı. Görsün necə yəni. Baxın, deməli bizim Azərbaycan mətbəxi açıqlayanda nə qədər dərindir, nə qədər gözəldir, nə qədər incədir. Yəni Təşəkkür edirəm, Opşim. Mən deyirəm burada izləyicilərə, gəl bizim kursa yazılıb, 3 ərsində Qarabağ mətbəxi bütün sirlərin Gülnara müəllimədən öyrənə bilərlər. Biz sizin yollarınızı gözləyirik. Çox sağ olun. Əlbəttə ki, nənəmin o mənə öyrətdiyi sirləri sevə-sevə öyrədərik. Sevə-sevə öyrədərəm. Müharibə iştirakçılarının hamısını öyrənirsiniz. Biz əl-qoluna hazırıq. Şübhəsiz. şüphe, bu şüphesiz borcumuzdur. Evet. Çok sağ olun. Bizi izlediğinize göre size teşekkür ederiz. Nezle diyelim kanalımıza abone olsunlar. Abone olun. Biz bilgilerin hamısını sizlere gösterecek. Mütlak, mütlak. Çok sağ olun.